वी गॉट टू लर्न के जी T C F is actually looking to support rooms तो पहले तो ये होता था कि जी डोनर्स आते थे जो कि स्कूल पूरा पूरा स्कूल करते थे अब काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि स्कूल नहीं कर पाते तो वीर लुकिंग के या तो क्लास रूम कर दें और वो भी इंडिविजुअल नहीं हो ग्रुप्स में कर दें या फिर ये कि स्टूडेंट्स इंडिविजुअली भी करें तो this particular thing strike my mind कि जी आप दोस्तों से पूछ के you can take an initiative as well तो आई ट्राइड uh, जो इनका support dot T C F dot O R G dot P K पे इट्स वेरी ईजी जाके फेसबुक से लॉगिन किया तो एक नया लॉगिन भी नहीं बनाना पड़ा एक क्लासरूम सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा क्लास आपने सपोर्ट करनी है वो क्लास भी सेलेक्ट करके एक ग्रुप बन गया then you could send the link to your friends as well family and friends उनको सेंड करके आई जस्ट आज देम कि जो भी वो लोग कमिटमेंट uh, कर सकें पर ईयर तो वो अपनी कर दें तो we got ten friends three thousand per head आ रहा था फॉर टेन पर मंथ तो वो सब ने जाके कर लिया कुछ ने फुल फंडिंग कर दी थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ की ईयरली कुछ ने थ्री थाउजेंड पर मंथ पे ही रख व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसके ऊपर uh, उन सबको ऐड करा दस लोगों ने उसको ज्वाइन करके और within two days we had full funding of three hundred sixty thousand rupees जो कि हमें चाहिए एक क्लासरूम के लिए दूसरों को भी काफ़ी खुशी हुई है हेल्प करने के बाद they also wanted to do something खुद भी पढ़ा है तो अब दूसरों को भी पढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर now T C F also offering जो हमारा ग्रुप था उसका प्लैग भी लगाएंगे तो क्लासरूम पे हमारा प्लैग लग रहा है और that's also something to be proud of